ty už se zvládnou představit, takže řekneš, jaká jsi postava, jestli ti je 150 nebo víc let. Ano, něco, co o sobě chceš povědět, máš ten prostor. Takže... Takže eh, já mi 150 let a jmenuji se Saxára. Saxára, no zatoč se nám, to je kostým krásný, Saxára úplně úžasný, buď sem ke mně blíž, představí se tvůj kolega. Je 150 let. No. No tak to je jasný, ten je úplně jasný. Vidíte, jaký má krásný. No to se týče rodejnice, taky se není sexuálna a je mi 41. Jo, ty jsi ještě mladší než já, jo. Tak tě vítáme z Ježíbavy, zatoč se nám, máš krásný kostým, no teda, to je úžasný. Taky Nikolko, taky Viktor, víš? Vzali z té kupci, co budeš dál? Jo, jsem ne. Tak, zařvi o ruku. Já jsem Ducháček se jmenuje. Tak, pojď ducháčku blíž ke mně. Můžeš se představit. Já jsem Gomez. Já je čuma dodávka na střední třídy. Brooklyn girl. Brooklyn girl. I live in Larry Larry Down in Gospel. Hello. the rest is very nice. And I live in the, in the castle. Poslední černou. Začne na stejno. Tak každý si uvědomí, kde mám pravou ruku. To je ta, kterou píšete, jenom levá, co mají druhou. Pravá, pravá. Ukaž prosím tě, Sašo, ty kolce, kterou má pravou ruku. Tak, vy se vyrazíš směrem za Sašo, jo? Takže pozor, jeden. This is my baby pumpkin. This is my baby pumpkin. This is my baby pumpkin. This is my baby pumpkin. It has one scary nose, one nose, two scary eyes, one, two, three scary teeth, one, two, three. This is my scary language. 呛！呛！呛！ para nós, para nós.